Serikali imesema kuwa inatarajia kuwasilisha bungeni muswada wa mabadiliko ya sheria zote zinazohusu uchaguzi ikiwa ni maandalizi ya mchakato wa katiba mpya kabla ya mwaka wa fedha 2022-2023 kuisha. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu, Jenista Mhagama aliyesema hayo jana bungeni alipokuwa akijibu swali la nyongeza la mbunge wa viti maalum Sofia Mwakagenda aliyetaka kujua lini serikali itapeleka sheria ya vyama vya siasa ili mchakato wa katiba ujulikane utaanza na itatumia mbinu gani kuhakikisha katiba inashirikisha watu wote. Akijibu swali hilo, Waziri Mhagama alisema Rais Samia Suluhu Hassan amekubali mapendekezo ya kikosi cha Baraza la Vyama vya Siasa na wadau wengi kuhakikisha mchakato wa katiba mpya unaanza na kuisha na kutungwa kwa sheria zinazohusu uchaguzi nchini alilihakikishia bunge kwa kuzingatia maelekezo ya Rais Samia, tayari baraza hilo linashirikiana na wadau kuweka mpango kazi kupitia ofisi ya waziri mkuu na ofisi nyingine zinazohusika ili kuhakikisha kabla ya mwaka huu sheria zote zinazohusu uchaguzi bunge lipate nafasi ya kuzipitia, kuzitunga na kuzifanyia marekebisho kabla kama italazimika kufanya hivyo.